Yeah. Inspiration regal nigga. Yeah. Woo! Bro, fella. Yeah. me lleves Aún pues tengo mi nene a mi cargo. Y uno de ellos es bebé. Eh. Hay fango, es largo el camino y llueve. Mierda, eh. cántaro y no sé a qué coño se debe. No sé con qué ojos me ve, si mis caminos los miran, los miran de rosa. Así camina en jardines hermosos, sin algo de agua igual muero de sed. Y qué sé yo de ser lo que tú quieres que yo sea. La fe mueve ve montaña y la maña perfecciona mi Así es, estoy viendo, viendo puñales en manos de engendro. Y qué horrendo que lleguen los pacos, después que lo enciendo Pegate pues hacia la pared Pero todo el mundo está viendo Que yo no estoy haciendo nada Esta trampa me dará el sustento Low light, tu más clica Larga vida lo que se practica Si mañana llega el sustento Y con él un par de chicas bienvenidas Low life, tu más clica Larga vida lo que se practica Si mañana llega el sustento Y con él un par de chicas bienvenidas o no me lleves aún y deja que lleven del bulto. Aquellos que creen que soy un muchacho, pero ya yo soy un adulto. Volviendo al punto, mami, olvida tu manto. Que en cualquier momento te monto la película. Regálame una menta para tapar este olor a pecueca bandera que dejan aquellos que quieren hablarme sin conocerme siquiera. Espera, espera, espera, que baje la puta marea. Yo no quiero pelea, pistola, sirena y nena. Si quieres te llega y ve el espacio sideral. Mi moral vale más de lo que quieras aportar. Soy real, no me tiembla el pulso para disparar. No llega al leve que tengo, es mucho pumanco. Pienso en mansión y mientras vivo en un rancho y la tendente de muerto. Mientras tanto contento, pero soy un tonto sin tanto Al que la vida atento a buscar lo que creo merezco Siento que no, merezco mentira, Pero la vida tan puta que sé que me dará la bala Me lo pondrá todo en fila Long life to my clica, larga vida lo que se practica. Si mañana llega el sustento y con él un par de chicas, bienvenidas Long life, to my clica, larga vida lo que se practica mañana llega el sustento y con él un par de chicas bienvenidas. Long light, tu me clica, larga vida lo que se practica. Si mañana llega el sustento y con él un par de chicas bienvenidas. Long light, tu me larga vida lo que se practica. Si mañana llega el sustento y con él un par de chicas bienvenidas. Yeah. Inspiration Record. Those tres real nigga. <laughs> Metamorphose! Rufael!